تقتصر معدات ريز المعادية على قطع التبديل الموصولة بشريط لاصق أتعجب من عدم تسببها في تفجير نفسها حتى الآن تلقيم أعيد التلقيم عدو في إيه أحتاج أعيد التلقيم أعيد التلقيم سقطت السبايك آخر لاعب باق تبقى عدو واحد مثلنا ولكن هل هم نسخة طبق الأصل أحتاج منه؟ هذا لدي الكثير من الأسئلة سأدخر سأدخر Atlas Pike. يحاول التغلب عليه احذروا سقطت لسبايك في اي تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد أسلوب البصر قتلى سيواجهون قريبا الحقيقة المرة تتبقى شحنات هنا حان وقت الاختبار الميداني لا بأس لا بأس تبقى عدو واحد مغنسة طلاء موجود شحنات موجودة مكابح <laughs> لا أثر لها مجرد ظل زرعت السبايك آخر لاعب باق عدنا إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟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 السبايك في اي احتاج مساعدة آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد سقطت لسبايك في الوسط هنا هنا أداء رائع لقد نسيتم مكانتكم تبديل الجبهات حتى هل أنت متأكد من كونك بشريا؟ توجد شحنات أنشأت الحاجز أعيد التلقين مسعف سأعالجك جلدة القيم رصد عدو في اي نعم عدو واحد الشاملة وسأنجو بحياتي أمام هؤلاء سأدخر أحتاج مساعدة أحتاج مساعدة هاتوا ما لديكم أنشأت الحاجز هنا يبقى عدو واحد مباشرة أعيد التلقيم لا أحد يتغلب علي اشتري اللازمة في البداية وادفع المال لقاء ذلك ثم أطلق النار على العدو وعندها تتم المهمة ما رأيك النجدة هنا أحتاج مساعدة أحتاج مساعدة هنا النجدة أحتاج مساعدة أحتاج مساعدة ظلال متحركة أعيد التلقيم أعيد التلقيم أضع الحارس أعيد التلقيم معالجة تبقى عدو واحد مهلا لم يحن وقت الراحة لدينا ما نفعله أعيد التلقيم أعيد التلقيم سبايك في C تبقى عدو واحد ال spike بحوزتي جو اي جو اي جو اي ابتعدوا عن طريقي Don't peek, don't peek. tragedy. Nice, nice. حامل سبايك لدينا سقطت سبايك في الوسط دفائي.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 Ich logo, ja, ja, ja, hier. Jetzt, jetzt, unten. Bravo, bravo. هذا جنون كأننا نفعل هذا منذ الأزل أي شاركني أحد؟ فلنحطم جدرانهم بقى عدو واحد سوف أسترد ما يخصني all all all here Bin Batten. تبقت ثلاثون ثانية قضي علي سوف أجعلهم يتذكرون إنهم مجرد بشر هناك من يشتري هذا شكرا هنا احتاج مساعدة قاتلوا أعيد تلقيم تبقى عدو واحد أتظن أنك تستطيع قتلي؟ نقطة الفوز إن فزنا في هذه المعركة سنفوز في الحرب أعيد التلقيم هنا هنا أعيد التلقيم تبقى عدو واحد قنبلة ستنفجر فاز المهاجمون